Ekonomilariek BPG-ari inflazioari aurrezkiari produkzioari eta abarri buruzko era guztietako iragarpenak egitea txegin dute. Gizartea eredu matematikoetan sartu alizateko oso komplexua denez simplifikatu egiten dute. Atomizatuz eta gizabanako izolatu bat adibidetzat hartuz. Homo ekonomikus. Bere buruarekiko baino, beste inorenganako inolako ardurarik ez duen aurtzaro, zahartzaro eta gaixotasunik gabeko gizona. egin txikienaren bidez onurarik handiena bilatzen duen gizona razionala informatua berekoia eta buru askia prezioak bere komunikabideak diren merkatu ideal batean elkarrera ginez bere behar guztia konpontzen dituen gizona. Homo ekonomikusa oso erabilgarria izan daiteke modelatzeko, baina ez du antzandirik lurrean bizigaren pertsonekin. Gure biziziklo osoan zehar aurtzaroan eta zahartzaroan baina baita gaixorik gaudenean edo arazoak ditugunean ere, fisikoki zein psikologikoki zainduak izan behar dugu. Izaki kalteberak eta mendekoak gara, gure artean eta baita naturarekin ere lan egiten duen enpresetan beti eskuragarri dagoen gizon egon egondadin, beste pertsona batzuek mantendu eta zaindu behar dute. Zaintzarik beharrez duen lankidetzan aritzen ez den eta komunitatean bizi ez den homoekonomikus hori bagina, ez ginatekeen espezie gisa bizirik irango. Duela gutxi pandemiak agerian utzi zuen. Pertsonok zaintzak behar ditugu, solidarioak gara eta zailtasunei kolektiboki egiten diegu aurre. Teoria ekonomikoak duela irumende baino gehiagotik azaldu du gizon txampinoiaren ikuspegia. Gure realitatearen parte izan da eta irakazkortu egindu, komunitatearen eta elkarrekiko laguntzaren ideiak baztertuz. Agian bada garaia homoekonomikusetik homora pasatzeko, homo miserabiliz izan nahi ezpadugu behintzat.